манганда багабуд гарданманда нагирифтан насиҳат шудам дарди сарат бария духтар шида телефоном мекуштам занг мезади шабу қаргада мекуштам бегом шабай соат як даромадам баҳона мебинам ки модарам интизорай кумара ошиқи гуфта қадри модар ҳис накардам ҳатто дуояш нагирифта беақли ҳол кардам модарҷо марабу қисса дорам сарма ба девор задаму пушаймониҳо бурдам дар ин дунё набудам ҳастура меҳрабонтар модарҷон ту фариштам беҳтарин инсонам модарам ҷонам модар мери туро ёд кардам ту боришанаёфтам осмонус تو با ریشه نیفتم آسمان و ستاره ها به هر یک گپایی تو دستی